नमस्कार मैं नीरज कुमार राठौर घमासान डॉट कॉम इंदौर की विशेष परिचर्चा में आज हमारे बीच में federation of Indian export organisation के मध्य प्रदेश चैप्टर के कन्वेनर सुबेर रामपुर वाला साहब मौजूद हैं आप पिछले पाँच छः सालों से भारत सरकार की इस इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से जुड़े हुए हैं सुबेर साहब आप थोड़ा बताइए कि कैसे एमपी में फीओ की शुरुआत हुई और पहले क्या सिनारियो था और आने के बाद में क्या सिनारियो रहा फीओ जो है ये अपने काउंसिल जब मध्य प्रदेश में स्थापना हुई तो ऑफकोर्स जैसा कि आप जानते ही है तो इसको जो है बड़ा एडवांटेज मिला यहाँ के सारे एक्सपोर्टरों को क्योंकि ये जो है फर्स्ट काउंसिल है जो एमपी में जिसकी स्थापना हुई है वैसे तो जो है FIEO is the apex body और पीओ के अंदर में जितनी भी एक्सपोर्ट काउंसिल से जो तकरीबन चालीस पैंतालीस एक्सपोर्ट काउंसिल से जैसे कि export promotion council of handicraft हो गया ई e e हो गया फॉर द इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स अपने गारमेंट्स टेक्सटाइल्स के लिए जो अलग अलग काउंसिल्स बनी हुई है तो फ्यो में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अगर मल्टी प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट्स करते हैं तो उसको जो है हर जैसे कि आपको जानकारी है कि आपको अपने कोई भी अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको किसी भी काउंसिल का membership you it's a compulsory to be the member of the council तो अगर आप जो है सपोज आप हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करते हैं then you have to be the member of the export promotion council of handicraft आप अगर कोई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं तो आप जो है you have to be member of E P C पर जो है क्योंकि फीओ जो है it's for the multi products तो अगर आप फीओ की मेंबरशिप आपके पास है तो आपको फिर किसी भी काउंसिल की मेंबरशिप लेने के लिए ज़रूरत नहीं है और आपको फ्यू की मेंबरशिप अगर आपके पास है तो जो है काफ़ी गवर्नमेंट के जो है एडवांटेजेस मिलते हैं जैसे कि एडवांस एडवांस लाइसेंस हो गया ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया तो then you you need the council membership और उसके अलावा भी जैसे हम जो है अपने एक्सपोर्टरों की कुछ भी डे टू डे की जो समस्याएं रहती है कस्टम से रिलेटेड हो गया या जीएसटी जैसे अगर टी है तो टी से रिलेटेड कोई समस्या हो या उसकी जो है कोई अपने तो वो सारी समस्याएं भी जो है हमारे पास एक्सपोर्टरों के लिए काफ़ी ईजी हो गया है बनस्बत अब उसको जो है कहीं बॉम्बे दिल्ली जाना जाते हुए उसका यहीं पे जो है अपने ही उसका निराकरण और समाधान हो जाता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में आपकी क्या राय है मैंने सुना कि इनिशियली जब फ्यू e आया था तब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नहीं दे पा रहे थे और एक्सपोर्टर लोग काफ़ी परेशान थे कुछ प्राइवेट एजेंट के चक्कर में भी पड़ गए और ज़्यादा पैसा उनको देना पड़ गया था तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन फीओ द्वारा इशू होने से क्या एक्सपो एक्सपोर्टरों को कुछ सुविधा मिली इससे एक्सपोर्टरों की सुविधा ये हुई है कि जो है हम अपने आप कोई भी एक्सपोर्टर आता है तो विद इन वन आवर हम जो है उसको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू कर देते हैं और बड़ा ही नॉमिनल चार्ज है हमारा जो एवरेज हंड्रेड रुपीज़ में हम लोग जो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू कर देते हैं और इसके पहले जो है लोगों के लिए जो जैसा कि आपने बताया कई जो है बिचौलिए जो रहते हैं तो वो इसी चीज़ के लिए जो है आठ सौ से हज़ार रुपये जो है एक्सपोर्टर से ले लेते थे और जो इसके अलावा भारत सरकार की कुछ योजनाएं चल रही है जैसे मार्केट असिस्टेंट इनिशिएटिव एम योजना इसमें अभी क्या क्या चल रहा है और इंदौर से कितने एक्स, एक्सपोर्टर्स ने इसमें बेनिफिट लिया ये बड़ी दुख की बात है जो है एम जो है अपने इंदौर के जितने हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं अभी इतने जो है हम यहाँ से लोग जा नहीं पा रहे हैं कुछ जाते भी है कुछ जा भी रहे हैं और जो है ये मेरी मतलब पर्सनली आई विश और मैं हमेशा जितने भी हमारे सेमिनार होते हैं तो हर सेमिनार में भी जो है इसको एम को प्रमोट करने की जो है बात करता हूँ कि जो लोगों के लिए अवेयरनेस की बात करता हूँ कि भैया लोग जो है इसको इसका एडवांटेज लेना चाहिए क्योंकि जो ये सबसे हम जो है जितने भी बाहर के जो ट्रैक्टर्स होते हैं उसको काफ़ी सब्सिडाइज कर देते हैं तो उससे जो है अपने जो छोटे हमारे जो एक्सपोर्टर है उसके उसके जो है ईजी हो जाता है उसके लिए उसको एक्सपेंसेस फिर भी आपके पास कोई डेटा तो होगा ना कि जैसे फीओ को इस्टेब्लिश हुए पाँच छः साल हो चुके हैं इंदौर में तो अभी तक कितने लोगों ने एम का फायदा लिया कुछ सौ पचास लोगों ने तो लिया होगा हाँ ऐसे ऑफकोर्स पचास सौ लोग तो लिया ही हुआ है पर जो है हमारे इतने और इसका जो है हम अपने इसका आगे इसको और बढ़ाना चाहते हैं आप इसको बढ़ाना चाहते हैं जी जी जी जी अभी आ, जो C G S T refund और आ, आईटीसी रिफंड्स का जो अभी कुछ इशू हुआ था दो तीन महीने पहले जिसमें एक्सपोर्टर्स को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उसमें फीओ ने किस टाइप से असिस्ट किया इसमें जो हमारे हमारे जो प्रेसिडेंट है गणेश गुप्ता जी वो डे टू डे हम लोग जो है कंटिन्यूसली हमारे जो अपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हम लोग संपर्क में थे जी और जो है आपको शुरू में मालूम है कि काफ़ी समस्या आ रही थी लोगों को छः छः शुरू में तो जो छः छः आठ आठ महीने लगे हमने पेमेंट रिफंड जीएसटी रिफंड होने में कई लोगों की तो वर्किंग कैपिटल यहाँ ब्लॉक हो गई थी तो अभी जो है क्योंकि जो है ये शुरू में शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे जो है दोनों तरफ से एक्सपोर्टरों को भी इसको समझने में तकलीफ आ रही थी तो सरकार ने भी जो है उसको समझ रही थी तो धीरे धीरे अब जो है काफ़ी कुछ अब ठीक हो, होते जा रहा है और अभी लेटेस्ट में जो है अभी तो आईटीसी रिफंड जो है आप फाइल करें और विद इन टू वीक जो है रिफंड हो जाते हैं इसके अलावा जैसे अभी युवाओं में क्रेज चल रहा है कि वो अपना खुद का स्टार्टअप लाए इवन इंदौर में एक्सपोर्ट ट्रेनिंग के कुछ प्राइवेट सेंटर भी स्टार्टेड हो गए हैं हालांकि फीओ भी एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग दे रहा है उसकी भी कुछ वर्कशॉप ऑलरेडी हो चुकी है सयाजी होटल में जो आप हर साल कराते हैं तो क्या अभी कोई भी यूथ अपना स्टार्टअप अगर एक्सपोर्ट के क्षेत्र में इस्टेब्लिश करे तो उसको क्या स्कोप रहेगा और फीओ की तरफ से क्या उसको फैसिलिटी मिल सकती है इंदौर में भाई एक्सपोर्ट्स तो हम तो चाहते ही है स्टार्टअप में और जो है कोई भी आए स्टार्टअप करे और जो है उसको जो है एक्सपोर्ट का ही विज़न लेके चले और आगे तो एक्सपोर्ट का ही ज़माना है और जो है लॉट ऑफ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चर्स जो आ रहे हैं और जो चाइना भी जो ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड वॉर जो चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना तो this is the right time for the Indian manufacturer जो है अपने इसका बेनिफिट ले और रही बात जो है सबसे बड़ी बात जो स्टार्टअप में और जो छोटे मैन्युफैक्चर या एक्सपोर्टर को जो फेस होती है वो वो मार्केटिंग की है तो इसके लिए जो है फीओ हम जैसे कि अभी आप मैंने आपको बताया कि हम जो है अपने एग्जीबिशंस वगैरह जो है करते रहते हैं फिर जो है बी एस एम हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं फिर बाहर के बायर शो को हम लोग जो है इंडिया बुलाते हैं अच्छा। और जो अभी कहीं बुलाया था आपने अभी गुजरात वाइब्रेंट हुआ वहाँ पे भी हम लोगों ने जो है टू हंड्रेड बायर शो को इन्वाइट किया था था तो पे तो वो भी जो है काफ़ी अच्छा रहा काफ़ी जो है लोगों ने काफ़ी उसका एडवांटेज लिया तो ये थे सुबेर रामपुर वाला जो कि federation of Indian exports organisation के एमपी चैप्टर के कन्वेनर हैं पिछले पाँच सालों से और ही मध्य प्रदेश में और इंदौर में फीओ e के आने के बाद से एक्सपोर्टरों को सुविधाएं मिली है और ये सुविधा निरंतर बढ़ती जा रही है मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में यहाँ से यहाँ एक एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हब डेवलप होगा और निश्चित ही यहाँ